उकालोबाट चाहिँ पुलचौकी निक्लियो हामी चाहिँ होइन अब पुलचौकीको उकालोमा निक्लियो हो त्यो माथिल्लो त त्यो पाइलट बाबाको माथिल्लो होइन नाइस नाइस ल पुलचौकी जाउँ हिउँ सुकिसक्यो क्या हो हिउँ सुके जस्तो छ यताको ड्रप के केटाहरूले लकडाउनमा एक्सप्लोर गरेर चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ भनेपछि हामी जाने माथि होला होइन हामी जाने चाहिँ माथि नै हो तल रहेछ यहाँबाट चाहिँ कहाँ जाने हो दामी ठाउँमा घर बनाएको रहेछ त्यहाँ ड्याम र दामी रहेछ उता चाहिँ है हिजो हिजो चाहिँ त्यहाँ हिउँ परेको थियो होइन त्यहीँ होइन हिजो हिउँ पऱ्यो अर्को ठाउँ जे हो हेर्दै जाने खालको रहेछ गइरहेको ठाउँभन्दा चाहिँ यताबाट चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि भयो बाटो पनि त्यस्तो बिग्रिया छैन उताको जस्तो उताबाट भिड पनि हुन्छ आज धेरै percent of the road is like off road नै होइन उतातिर अनि हामी बच्चैदेखि त्यो थाहा हुन्छ कि यो यता गर्दा यस्तो लेन चेन्ज गर्ने लेन्स यस्तो गर्दा यस्तो लेन्स गर्यो ब्रेक कतिको हान्नुपर्छ ब्रेकिङ एक्सिलेटर कति दिनुपर्छ प्लसमा हिँड्ने कि नहिँड्ने यस्तो सानोदेखि सिकिरह होइन यस्तो बाटोमा चाहिँ so I don't find it that much of a difficult road to drive on this होइन तर काठमाडौँमा काठमाडौँमा चलाइरहेकोलाई चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुनसक्छ होइन किनकि रोड इज स्लिपरी है पहिलो कुरा अनि टायरमा गोटी छैन भने चाहिँ इज डेफिनेटली गन स्लिप होइन पछिल्लो ब्रेक हाल्दा त्यसै माथि हजुर त्यसै माथि हजुर धुलोको कम्बिनेसन छ होइन रातो माटो कि सेतो माटो अनि त्यसपछि लर्किन्छ टायर जति जे भने पनि लर्किन्छ होइन गोटी नभएको टायर ग्रिप भएन भने सो नयाँ राइडरहरूलाई पनि च्यालेन्ज चाहिएको छ रोडको कस्तो हुन्छ फिल लिनु छ भने चाहिँ दिस रोड इज गुड होइन अब बिगिनरको लागि चाहिँ this road is good I'm gonna not gonna call myself extreme होइन तर we have done all all of सेट हुन्छ नि लाइक एकदम क्रेजी क्रेजी गएको छ होइन सो आम गर्न पुट माइ सेल्फ फेयर होइन नभने पनि I'm gonna put myself fair not category होइन मेरो लागि चाहिँ this road is not challenging I have been driving in like this road like कट क्वाइट अ वाइल होइन so I am comfortable with this roads मलाई चाहिँ एक्सट्रिम नै मलाई चाहिँ एक्सट्रिम मोर खोज्ने मान्छेलाई चाहिँ this road is not for them बिगिनरको लागि चाहिँ च्यालेन्जिङ च्यालेन्ज दिनु पऱ्यो बिगिनरको लागि चाहिँ अब कुनै अफरको मजा लिनु पऱ्यो होइन भाइबहरू ज नेचरको जङ्गलको होइन इट इज गुड गुड होइन अनि हाइकिङ आउनु पनि रमाइलो हुन्छ नत्र भने यु गर्न गेट प्लिस स्लिप हुन्छ नि अनि लड्छ लड्छ क्या मैले लडाउँदैन म जति खतरा राइडर हो भने पनि लड्छ क्या भाइ सो राम्रै जाउँ सुस्ता सुस्ता जाउँ मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो एक्सट्रिम चाहिँ छैन होइन तर एक्सट्रिम चाहिँ भयो भने रमाइलो हुन्छ बिगिनरको लागि हाइक आउने हो अब भर्खर भर्खर अफरोडको रमाइलो लिने हो भने चाहिँ this road is for you guys बालबाटारबाट भित्र हुन्छ ठन्डा राम्रो भएछ This is for you है eh? एकचोटि आऊ एक्सप्लोर गर कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्ल बाइक छ भने रमाइलो गर साथीहरूसँग फोटोसोटो खिच्छ होइन नेचरको मजा ल्याऊ पिकनिक आऊ यतै बस होइन it is quite good I don't know about यो ठाउँको सेफ्टी मेजर्सहरू है सो आई टायर शीतल भयो मेरो प्याच कर्या रोड त होइन पिच नै रहेछ अब चाहिँ यहाँबाट पिच रहेछ है होइन होइन बाटो राम्रो रहेछ है मलाई चाहिँ मन पऱ्यो फ्रेस एयर लाइभमा गीत गाउनु हुँदैन नि त कपिराइट लाग्छ कपिराइट लाग्छ क्या यो बोले हो के अरे 그리고